koli bantı, para bantı gibi şeyler. Aslat kağıdımızı buraya yapacağız. Bu şekil. Aslat kağıdımız böyle boru şekline geldi. Küçük kablo parçasına. Biri uzun biri kısa olmak şartıyla. Böyle yayın iki tarafına takıyoruz. Kısa olan tarafı şişe kapağından böyle geçireceğiz. Böyle geçirmek şartıyla. Şöyle şuradan üstten tutma yeri yapacağız. Halkasını yapacağız. Böyle bir şey elde ettik. Uzun olan kısmı borudan geçiriyoruz. Şu üst tarafını bantlamak suretiyle kapatacağız. Bu şekilde bantlamış olduk. Şimdi yayımızın alttan uzanan kısmına küçük bir kanca yapıyoruz. Şu şekilde kancamızı da yaparak spirometremiz hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi bu şekilde dinamometre yapmış olduk. Gördüğünüz gibi dinamometremiz hazır. Üstüne rakamlarını yazarak dinamometremiz bitmiş oldu sıfırdan başlamak şartıyla buradan belirli değerler vererek 0 1 2 3 4 5 6 7 bu şekilde kilometremiz hazır gördüğünüz gibi Thank you.